духом добрососедства. Нам, конечно, очень жаль, жаль, что наше государство как-то не сумело найти хороший, добрый доброе решение, чтобы мы жили по-дружески. Это больно для литовского народа, это больно для вас, для нас. И у меня такой вопрос. Не считаете ли вы, что вот сейчас совместно было бы то, что народная дипломатия могла бы помочь при урегулирования конфликтов, потому что люди же, они не разделяют то мнение, которое есть у государства, нашего государства. И мы же знаем, что Америка нас прямо потыкает вот на войну, на войну с вами, на конфликт с соседями. И для нас это очень больно. Я думаю, что, может быть, народная дипломатия смогла бы как-то помочь. Америка является единственным, единственной страной, выгодополучателем того, что происходит Э, здесь. И Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Ясно, что Китай и Россия – это основные конкуренты Америки. Вот эту проблему они решают. Но заметьте, дошли уже до войны. Но сами и публично заявляют, НАТО, Америка, нет, нет, мы туда не пойдем, воевать в Украине мы не будем. Ну, вы слышали эти все заявления. Как всегда, чужими руками а сами будут стоять за литовцами, за украинцами. Что у Литвы, что у Украины, у Польши у них одинаковая э, политика и позиция. Вот он завывал там «мы соседи, мы соседи». Так я всегда говорил, слушайте, соседи не выбирают, они от Бога, давайте жить и дружить. Так я всегда это говорил. Что ты мне это э, сегодня напоминаешь, когда э, конфликт идет? Поэтому я всегда был за народную дипломатию. Нужна народная дипломатия. Я вам благодарен. Пусть у вас не такой э, громкий голос в Литве, потому что там же демократия, закрыли всем рот. Но народную дипломатию не закроешь. От одного, от десяти человек вал пойдет, и его никто не остановит. Я это из своей практики знаю. Поэтому милости просим в Беларусь. Давайте восстанавливать нормальные отношения. Вы раньше уйдете с повестки дня мировой, с повестки американцев, раньше, чем украинцы. И про вас забудут и вы будете просто нищими, если не успеете сбежать куда-то, но уже не так активно принимают ни в Германии, ни во Франции.